こんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はめちゃくちゃ VIP な方々との対談ができますノーベル生理学医学賞受賞の山中伸也先生と再生医療の普及活動をされている再生医療イノベーションフォーラムの畑健一郎会長先生と再生医療について考えてみたいと思います山中先生畑会長よろしくお願いしますよろしくお願いします 再生量といっても視聴者の皆さんがあまり、ま馴染みがない、まあ、結構私のチャンネルをあのずっと見ていただいている方々はあ私が行っている再生療のことについてはいろいろ知っていただけてるかなとは思うんですけども私はあ事故に遭って下半身麻痺になって今現在九州再生医療センターで再生医療の肝容系幹細胞の治療を受けています ですが、まあ、初めてこのチャンネルを見てくださった方々にとっても再生医療は実際どのような、まあ、治療なのかっていうのをまずは畑会長に教えていただこうと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、まず再生医療っていう言葉をかなりの方もご存知だと思うんですね、うん、今ご説明あったようにところがじゃあそれは一体何なんですかっていうとうんまあいろんなイメージは 漠然とあるんですけども、まあ、明確なものがない、まあ、そんなのが再生量だと思いますが再生量というとまずはですね細胞を積極的に使うそんなイメージですね。細胞を積極的に使うっていうのは私たちの体の細胞だとかあ動物の細胞もそうですね体の外で増やすことができるんですね。えー、実験室で、えー、細胞培養という方法を使って増やすことができる。で本来はその細胞は 薬の研究だとか生物学の研究に使っていたのがこれを移植しちゃおう増えるんだったらこうやって増やして体に移植しちゃおうっていうのが始まりでもう今から340年前ぐらいからどんどん進歩してきました一番分かりやすく言うと大やけどを負った患者さんの皮膚の細胞を少しだけ頂いて大量に増やして全身にこう貼ったりとかですねそういう医療がまずはあって。 ならいろんな細胞ができるということで、心臓の筋肉の細胞だとか、えー、それから例えば神経を構成する細胞だとか、いろんなものの研究がなされてきたでそのうちいろんなものに変わることができるよっていう細胞その一つが骨髄の肝油血管細胞というものですが、今渋谷さんが受けられた治療というのはその骨髄の肝油血管細胞かな脂肪かもしれません肝油血管細胞というものをですね体に移植して再生を促す こういった医療もできてきています。このチャンネルではですねやはり私と同じように車椅子ユーザー、まあ、脊髄損傷だけじゃない車椅子ユーザーの方々もたくさん見ていてやっぱりいつかはまた歩きたいって思ってる方々は本当にたくさんいらっしゃるんですけども再生医療が車椅子ユーザーの一番の今は希望なので是非今後どういう ふうになっていくかっていうことも含めて山中先生の方からちょっとお話しいただけたらなというふうに思います。はい、あの私自身がもともと整形外科医だったんですね。はい、またあの自分でラグビーを大学時代あのプレーしてました。そのまあ、経歴からですね、まあ、怪我とか事故で突然こう車椅子呼びなくなってしまうという方をたくさんこう見てきて、はい やはりあの今研究していますがなんとかあの車椅子の患者さん方々に、貢献したいという思いはすごく強くあります。私たちはあの iPS 細胞という比較的こう新しい細胞を使った再生量を目指しているんですけれども脊髄損傷に関してはあの慶応大学の岡野先生とか中村先生のグループと協力して、えまあこれから間もなくあの臨床試験 が開始されると思っています。はい、はい、ちなみに渋谷さん再生医療って最初どんなイメージをお持ちでした？あこ私が怪我したのって3年前なんですけどもその3年前はまあ健常者でニュースでそれこそ iPS 細胞であったりとか体 を怪我した部分とか悪くなったところを直していくものってまあなんとなくあるんだなみたいなイメージではあったんですよ。ただ怪我した直後にその再生量っていう言葉がよぎってはいたんですけど治らない怪我って言われてるその脊髄損傷に対してはできるのかなっていうのとかいろいろある中で、えー、まだまだその当時は万能ではないというかあがんとか ある程度今薬で治療がなんとなくできているものに対してよりもっと効果的であるとかっていうようなイメージだったのでうーんなんか自分には縁がないっていう部分とその不安とか怪しいとかっていう部分はなかったんですけどなんだか遠い存在ではあるなっていうことはずっと思ってましたね。この万万能細胞を使った再生医療っていうのは本当に一番新しい治療法の一つですから。うん あまだまだこう研究しないといけないこともいっぱいあるんですね。まあ、でもそんな中であの慶応のグループもすごく頑張っておられてようやくあの臨床試験始める段階まで来ていますからあ、まあ、今受けておられるような従来のからある、えー、肝系幹細胞を使った治療も日本も随分進んでいるんですけれどもそういった従来の治療ともよく比較しながらあやっぱり患者さんお一人お一人でベストな治療が違ってくる可能性もあると思います。 そのあたりをあのしっかりこう見届けていきたいなと、うん、あの私たち岡野先生も含めて共通の目標というかキーワードは「ウォークアゲン」ですから、うん、あのなんとかですねそれの実現に向けて再生医療っていうのはいくつかのピースがこう全部揃って、えー、プチローに結びつくと。で細胞移植っていうのはその非常に大切なピースなんだけれどもそれ以外にやっぱり薬による治療であったり あとリハビリですよね、そういったもののあのなんというかもうチーム戦になってきますからあのそういったあチームワークも大切にされて頑張っています。私も実際、まあ、その今やってる海洋系幹細胞の治療、まあ、の会社さんのサポートを受けながら行っている中で まあ、本当にすぐ打ったからじゃあスタスタ歩けるかっていうことでは全く思ってなかったんですけどでも少しずつ少しずつ効かなかった部分の筋肉とか、まあ、体幹が効くようになったりであったりあの排泄障害っていう障害があってそのトイレの感覚がわからないっていう部分も最近だとあの少しお腹を下した時の皆さん感じるこうゾワゾワというか、なんか気持ち悪いなっていう感覚が なんとなく分かってきて、それをキャッチして、えー、トイレに行けば漏らさなくて済むっていうくらいまでなってるんですよね。まあ、一番その歩きたいっていう部分もあるんですけどやっぱ排泄障害の部分もすごく、まあ、脊髄損傷の人たちの中では治したいな治ったらいいなっていう部分であっても結構いろんなあの私が入院中に他の治験をされてる方々と出会った時があってもなかなか 筋肉ちょっと太ももビクって動くようになったけどトイレ感覚は戻んないんだよねっていうくらいそっちの方がちょっと難しいなっていう周りの感覚ですけどそういうのがあるのでなんかもっとそういううん、まあ、そこはいつどうなるかわからないですけどもっと今やってる私の治療で、えー、皆さんにとってなんかこう希望がだ希望がある結果につなげていけたらなって 思うことは思うんですが一つちょっとお聞きしたいんですけども私が今肝容系幹細胞を受けている中でやっぱ視聴者さんとかから iPS 細胞とか、まあ、他の再生医療さっき言った ES 細胞とかに結構期待をされてる方っていうのもたくさんいる中で他この再生医療を受けたらこっちの再生医療今後もし受けれるようになった時に受けれないんじゃないですかっていう質問もすごくいただくんですが実際 あのどうですかっていうことちょっとお聞きしたいんですけどあのそそういうことはないと思います。うん、ただですね最初の段階の治験を行う場合は、やはりあの他の治療も受けておられるとどれが効いたか区別できなくなってしまうので治験の参加は難しいと思うんですが、うん、その治験を乗り越えてきちっとこう、効果断然性が確認できたとして承認されたらその後はあ以前に他の治療を受けた ことがあっても、あのそれは問題ないと私は思どうですかね。 <laughs> そうですね。うん、あのいわゆるその体に何かマイナスの影響が前の治療によってもたらされるかというと必ずしもそうではないんじゃないかなという印象は持ちます。はい。はい、じゃあの畑会長の方にお聞きしたいんですけども、なぜ再生医療に企業さんっていうのが関わっているんでしょうか。はい。 確かに再生医療という医療ですもんね、ところが先ほどお話しましたようにそれから山中先生からお話がありましたように細胞を使うってことは誰がその細胞を準備しますか培養しますか、はい、っていうことですよね。あのもうそれぞれの研究者の先生ご自身で培養されてる方はたくさんおりますが、はい、でもあまねく全国でその治療を受けられるようにするには、はい、その仕組みが必要ですよね。その時に お医者さんが患者さんの細胞を培養して医療に使うってちょっと現実的かなって思いますよね。なので、えー、これを企業が細胞を提供する側として、えー、きっちり作り上げて、やっぱり信頼性が高いものを提供しなくちゃいけないじゃないですか、それはお薬も同じですよね、そう考えるとその信頼性の高い間違いないものをきちっと作り上げる、まあ、こちらはやっぱり企業が今まで培ってきた そういったものが活かせるんじゃないかなっていうことただ薬とは違う部分ってたくさんありますので、うん、で今私も再生医療イノベーションフォーラムとファームというところで、はい、いろんな方々経験持ってる方々と例えばデリバリーですね輸送を担当するような方々も含めて議論しています、うん、そういった整然とした仕組みを作ることで先生方があきちっと研究されて得られた成果を患者に届けるとそういうふうに思って企業が入ってるんですね。 確かに、まあ、薬を作るにしても製薬会社さんであったりこういろんな会社さんが携わってるなって思えば、まあ、再生医療に関してもそういう企業さんって携わることって大切なんだなっていうのはやっぱ今思いましたね。ねはいであと私の YouTube には海外の方からっていうのもコメントをたくさんいただくんです海外に移住された日本人の方々であったりあと英語で、えー、再生医療ってどうなの そっちの日本ってどうなのっていうコメントもいただくんですが実際日本っていうのは世界から見て再生医療のこう進み具合っていうのはどうなんでしょうかあの再生医療っていろんな種類があります、はい、最初にかなりこう早く進んでいるのは肝陽系幹細胞を使ったあいろんな病気とか怪我に対する再生医療が進んでいましてこちらあのもちろん日本でも行われていますが、あの世界でも かなりこう広がっていますから、うん、あそれだけ見ると日本が世界の中で、まあ、どれくらいの位置にいるかっていうのはちょっと簡単には比較できないんですね。でもあの IP s 細胞に関したら後発組というか、はい、随分まだ歴史も浅いこれからの治療で、しかもあの日本でできたあ日本の基礎研究の成果ですから。 あ今のところは日本がやっぱ世界を引っ張っています。で今後もお日本が先頭をずっと走るように何とか頑張りたいと思っています。今あのやっぱり海外がですね日本の状況を見て、はい、こうあなんかいけそうだっていうことでどんどんどんどん本気でやりだしてきてるんですね。だからあのうかうかしているとすぐあの追い越されちゃうので、はい、あのまあ、追い越されても治療ができたら 患者さん患者さんにとってはいいんですけども、ただですねあの特にアメリカ型の開発っていうのは、もうものすごいこう投資を集めて、ある意味力ずくで開発するんですねだから早いんですが、結果としてあの投資家にお金返さないとダメだから、できた治療法がやたらこう高くなってしまう。ことがすごくよくあってでそれを日本がこう逆輸入するとその値段に引っ張られてしまうのでだから iPS に関してはもうそれは絶対避けたくて あの日本の中で、えー、ちゃんと完成させて、うんうん、で、えー、まあ、適正な価格というか良心的な価格で収まるようにあの企業の方と連携して一生懸命やっています。うん、やっぱ日本っていうのはこう承認に対してもこう海外よりはどうしても時間がかかってしまうっていう部分があると思うんですけどおそういう承認 をこうんですか早くしてほしいみたいなそういう促しみたいなのは実際あるんですあの実はですねあの以前は確かに日本の方が時間かかるというところあったと思うんですが、はい、今あの再生医療に関して言えば、はい、日本も法律が変わってむしろ世界の中でもかなりこうスピーディーにできる国になっていると思います。で実際海外の企業が日本でこう治験ができないかっていうことをこう考えてる ようなあの状況もありますので、まあ、その辺畑さんの畑会長の方がよっぽど詳しいと思うんですけど、ね。 <laughs> はい、私も同感ですねあの再生医療に関しては、日本はかなりですね適正な、あの評価をしていただけるような、あルールに変わっていますのでここは期待持てるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、なんか結構そこも、まあ、まだまだ知識が浅い中で いろいろねニュースとかこう薬とかも時間かかるよって今なんてあのコロナのワクチンのこととかも言ってた中で思ってたのでなんか少し安心しました。でまあ、再生量によって、えー、これまではやっぱり有効な治療法のなかった疾患の治療ができるようになるって思うのですが、まあ、将来はどのような治療っていうのができるのでしょうかあのもちろん脊髄損傷も、はい、今目指して一生懸命頑張っていますが、それ以外に いろんな病気 iPS 細胞 ES 細胞もそうですがもういろんな細胞を作ることができますから例えば今すでにあの治験が行われているものとしてはあの脳の病気であるパーキンソン病であったりあと目の病気の網膜とかあの角膜のいろんな病気に対して iPS 細胞から作った網膜とか角膜の細胞を移植するっていう試験がすでに行われていますしあとは血液の細胞血小板を iPS 細胞から作って あの血液の病気の方にこう移植する。日本は献血で今のところなんとか輸血足りてるんですが、何せ日本って世界最速で、え高齢化が進み、う少子化も進んでますから、あ献血だけじゃ近い将来必ず輸血足りなくなってしまうんですね。でそれを補うものとして iPS 細胞から血小板とかあの赤血球を作る、こういうのも進んでいますしあとあの私が個人的に今一番期待しているのは がんの治療です、うんうん、iPS 細胞からあのがんをやっつける免疫の細胞をこう大量に作らしてそれを患者さんに外からあ細胞を入れてがんをやっつけてもらうと、うんうんうん、この辺りあのかなり期待しています本当にいろんな方々にとって、えー、治療がね進んでみんなが 元気で長生きできる日々っていうのが、まあ、近いんだなっていうのがすごく、まあ、今回企業のた企業さんの携わりも含めて、えー、知れたので嬉しく思っています。今あ山中先生が研究者の方々の立場での再生医療の取り組みについてお話ししていただきましたが畑会長があ産業界としての取り組みや活動についてはどのようなあ今状態になっているんでしょうか。はいありがとうございます。 まあ、まさに私今再生医療イノベーションフォーラムという、まあ、業界団体の会長をさせていただいておりますが、えそこで本当に日々議論しているところであります再生医療っていうのは、えっと、薬のような部分もあればそれから薬と違った部分もあると。そうすると今までのご経験として通用する部分とですね、そうでない部分がある、で特にそうでない部分っていうのはやはり細胞という生き物を扱う製品がですね、はい さらにそれが患者さんの細胞だったりするわけですよね、うんうんうん、製品って言えるでしょうかっていうとこもありますよね、うん、さらに言うとですね先生方と本当にスクラムを組んで治療しなくちゃいけない、うん、例えば治療の方法特に移植の方法ですね、はい、そういったものは先生方と常に議論を重ねながら医療を実現していく、うん、ちょっと企業の今までの活動薬のビジネスと少し違う部分がありますよねそういったところをできる限り適切に モデルというかですね提供するモデルを作り上げるかっていうところが大事です。でさらに患者様ともですね、はい、しっかりとお話をして、うん、効果がある部分それからまだまだ研究段階の部分っていうのを誤解のないように進めていかないと、大きな期待を していただいても難しいかもしれません、うん、一方でなんか落胆されても困りますよね、はい、こういった医療ってやっぱりできること将来夢も語りたいですよね、うん、そこのバランスも企業側としても責任持って提供する必要があるんだろうと思いますあの、え企業の中でももちろん研究開発をして、え製品を作っていますこれは従来と同じなんですけど、うん、そういった新たな文化を作っていくというところが企業側の役割としてとても重要じゃないかなってこう考えてますね 医療とかっていう部分で、まあ、私自身もこういうふうに YouTube で発信していたり会社さんのサポートを受けていてなんかこうビジネスというか、うん、まあ、おかお金っていう部分がどうしても出てくるとなんかそんな人助けのためにそんななんか儲け話みたいなっていう感じにどうしても言われることもすごいあるんですが やっぱそれの重要性っていうのもお金儲けとかじゃなくでもしっかりとしたあビジネスというかそういう面でやっていくことで本当はもっとよく広がるんだよもっと安心安全でえみんなのために後々なるんだよっていうことを私自身ももっともっとしっかり YouTube で、えー、いろんな活動を踏まえて伝えていけたらなというふうに思っています。はい 山中先生の方に一つお聞きしたいんですけども研究者の立場から今こういろいろ研究をしていく中で何がこう壁というか大変だなって思う部分がありますかあのいっぱいあるんですけれども <laughs> 一番は患者さんに届けるのには時間がどうしてもかかる10年場合によっては20年という時間がかかりますからその間こういかに研究開発をしっかりこう続けていくか、これがあの iPS 細胞できて今1516年経ったんですが、はい、まあ、今が正念場だなというふうに感じています。今ちょうどこう大学から企業への橋渡しの一番こう正念場ですので、はい、それを、まあ、あの財団というのを作って、はい、はい、頑張っています。まあ、あと最後に今後の再生医療の普及にあたって、えー、山中先生と畑会長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、あの iPS 細胞はこう 大学の基礎研究から生まれた成果なんですけれどもこれをあの患者さんに届けるためにはあ大学の私たちだけではもう全然ダメでやっぱり企業の、製薬企業とかいろんな企業の方がこう本格的に乗り出していただいてようやく患者さんに届きますから大学から企業への橋渡しっていうのがすごく大切なんですね。でそこがよく失敗してしまってあの死の谷って呼ばれ呼ばれることもあるんですが。 その橋渡しをしっかり行うために私たちは去年 iPS 細胞研究財団というのを作りました。この目的は iPS 細胞最適の iPS 細胞技術を企業の方に良心的な価格で届けるというのが私たち財団の使命ですので、まあ、これを何としてもやり遂げたいと思っています。でまたあの私もともと少しだけですが外科医だったんですね。で再生医療っていうのは 基本的に外科手術なんです。だから畑会長言われたようにこれはもう外科医の人が本格的にチームのメンバーになって、その最適の手術法というか移植方法を一緒に開発しない限りいくらいい細胞を作っても成功しませんから、企業との連携企業への橋渡しそして一番最後に移植をする外科医臨床医とのこう連携この2つを今後 一生懸命やっていきたいと思っています私からはあの本当に今山中先生がおっしゃった通りあの、えー、研究者アカデミアの先生方と企業との連携っていうのは、うん、この再生医療というキーワードを通じてすごくうまく回り始めてきていると思います、うん、これすごくありがたいなと思ってますあの企業側としてもですねできる限り適切に その先生方が開発したものを提供していくこの仕組みを作りたいと思ってますそれと医療の機関の先生方と患者様って近い位置になるんですが企業と患者様の位置ってやっぱりまだまだ近くないし新しい再生医療の文化というのを作っていくこれをぜできる限りですね患者様にきちっと情報提供しながらですね日々活動しております今日先ほど渋谷さんがあのやっぱりこう動くっていうのも 大切だけれども、その感覚ですよね、排泄の感覚が少し分かるだけでも全然こう気を得るというか,、だからそういう患者さんの情報というのがすごい大切なんですね。そうしないとあの研究者も企業もこう独りよがりというか、あの患者さんのニーズと離れたものを作ってしまうかもしれないので、そういう声をしっかり吸い上げてというのを今日は、あの改めてすごい大切だなと思いました。ありがとうございます 山中先生、畑会長ありがとうございます。えー、私もですね、今、九州再生医療センターで行ったあ治療費を全額サポートしていただく再生医療プロジェクトに、まあ、参加した経験から今後は一般社団法人再生医療福祉支援基金というのを立ち上げて、えー、その基金で一人でも多くの人たちに、まあ、今高額な再生医療をこう行って 治療できるようにしてもらった後やっぱ目指すは治療費をもっと下げてとかその保険適用になるようにするとか本当に一人でも多くの人たちが気軽にあ治せるんだっていう気持ちがもっともっと強く持てるような活動を今後もしていきたいと思ってますのでぜひいろいろと <laughs> 何かご協力していただけたら嬉しいです。はい、では本日は山中先生、畑会長ありがとうございました。 ありがとうございましたありがとうございました、ではこのチャンネルが良かったなと思っていただけたのであればあぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました「